Eh, quiero hablar esta tarde como mujer indígena en este espacio para, poder explicar y dar saludos de las madres chipivas. Soy presidenta de una asociación que se llama Asociación de Arte Chipivo San Robo. Tengo 40 socias que trabajo y los trabajos que he traído acá a Alemania para una exposición venta son trabajos de las mujeres. Nuevamente doy gracias a Elke, la directora de Injuez, quien me tiene aquí presente para hablar sobre el cambio climático en nuestras comunidades. tenemos un convenio con Comuna de Yarinacocha y las comunidades de Peconaú para la cooperación en el tema climático. Es dos años financiado por la cooperación del Estado alemán y el intercambio entre los establecimientos de los contactos entre los municipios, comunidades para elaborar proyectos climáticos. Em, por ejemplo, ¿no? tratar la contaminación de la laguna de Yarinacocha donde vivimos, que está contaminado por los plásticos, por las empresas industriales que no se puede beber el agua. Es por eso es que nosotros trabajamos con la cooperación alemana. Y también es apoyo político para la titulación de las tierras indígenas. Nosotros, las comunidades, hay algunas comunidades que faltan titular y es por eso que entran los madereros, las empresas madereras, a acabar con la madera. Nosotras las mujeres artesanas también estamos afectadas por, el, por, las empresas porque nos acaban nuestras plantas tintorias, nuestras plantas medicinales, por ejemplo la caoba, la yacuchapana, las plantas medicinales que nosotros con eso nos curamos y de las plantas tintorias que con eso tenemos nuestras telas. Eso es la preocupación nuestra porque nos están acabando ya nuestras plantas, porque la naturaleza del pueblo indígena es nuestra vida. En otro de los ejemplos también es la incidencia política de las instituciones peruanas y alemanas para asegurar nuestros bosques, nuestros derechos, para que eh, no terminemos los bosques. Yo soy una mujer indígena del pueblo Shipibo Conibo. Yo protejo mucho las plantas, los bosques, porque nosotros las mujeres de eso hacemos nuestro arte. Las plantas medicinales, va junto con el arte, va junto con nuestro trabajo. Por eso es que nosotros estamos aquí también para hablar y ser escuchada. También tenemos que llevar nuestros productos hechos, todo de la naturaleza, todo lo que hay de la naturaleza, nuestro arte está presente en todo. Em, me, gustaría compartir eh, cómo hacemos, cómo elaboramos nuestro arte. el arte que es nuestro, los conocimientos ancestrales que nosotros venimos practicando de generación a generación para que no pierda nuestra cultura. Así también los productos que he traído acá es hecho a mano, con plantas naturales, teñidos con plantas tintorias. Y los diseños que uno plasma, las mujeres chipivas que plasma en la tela, es inspiración de la naturaleza. Por eso, el diseño de lo nuestro tiene bastante significativo. Por eso es que yo estoy aquí como mujer indígena representando a las mujeres, demostrando que nosotros las mujeres también tenemos que trabajar para seguir adelante y sacar a nuestros hijos, hacer estudiar y que sean nuestros hijos más, mucho mejores que nosotras. Este de acá es un tapete bordado, teñido con la corteza de caoba y el diseño, el bordado que está aquí es representa los ríos de la naturaleza, los ríos de, de, la comunidad en donde que nosotros vivimos. Por eso, cada producto tiene su significado, tiene su historia. Esto de acá, y este de acá es un tapete también teñido con caoba bordado a mano que significa el diseño, el diseño que representa a la Pachamama, a la Yacumama, que están en la naturaleza, que ellos nos protegen, ellos cuidan la naturaleza. La Yacumama es una boa que protege la, naturaleza, los bosques. Por eso no podemos maltratar a los animales. Entonces, esto uno inspira y se borda. Todos los trabajos, productos que elaboramos a mano, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha alegría. No estamos bordando así amargo, no estamos bordando triste, sino estamos bordando animados. ¿Por qué? Porque este arte va a ir a todo el mundo. Y y los colores que ustedes ven acá son colores naturales, colores de la tierra, colores de la selva. Entonces, este es un diseño recta, este no es un diseño diagonal, este es un diseño recta que se llama en Shipibo shaukun, es recta y este representa la, el diseño del amor, el diseño de la unidad, la familia que estamos. Por eso todos los diseños no es cualquiera, es un arte, no es un eh, hecho a máquina, no, todo a mano. Y, por eso es que nosotros estamos siempre trabajando. ¿Por qué? Porque a través del arte tenemos un ingreso económico para dar una buena educación a nuestros hijos, a la alimentación, a la buena salud. Bueno, este, en mi tierra hace calor, aquí hace frío, pero por eso yo estoy con pantalón, porque tengo que abrigarme, ¿no? Eh, pero eso no me matará, sino tengo que estar fuerte. Por eso es que el cambio climático en las comunidades es, nuestro clima es totalmente diferente porque nosotros teníamos nuestra estación, eh, la época de lluvia, la época de sol, época donde que están floreando las, las, plantas. Ahora es hoy lluvia, mañana sol, lluvia, mañana sol. No se sabe cuándo es invierno. Entonces nosotros también estamos luchando y las enfermedades también están ahí, ¿no? Porque no se sabe, antes era de tal vez a tal vez era sol. Nosotros sembrábamos, pero ahora no. Las comunidades están afectadas por las inundaciones. No hay, este, no se puede sembrar yucas, plátanos, porque la, la, la inundación lo lleva todo. Entonces, pero aún así, ahí estamos. Y nosotros, los que vivimos en las comunidades, eh, sufrimos mucho porque el, río lo lleva la producción todo. Entonces, por eso nuestro arte, nuestro producto, todo es orgánico, nada químico. Eh, por eso es que eh, yo, una mujer indígena del pueblo Shipibo Conibo, siempre estamos cuidando nuestro, nuestro bosque. Estamos siempre luchando porque las empresas acaban nuestro bosque. Para eso nosotros tenemos que ir sembrando nuevamente, sembrar para que no se acabe. Yo, en algún momento, ustedes llegarán al Perú y me visitarán y verán que yo tengo sembrado mis plantas. Yo cuido mis, las plantas. Las mujeres cuidamos nuestras plantas. Entonces, por eso es que esta tarde. Esta es una oportunidad en la que yo pueda este, compartir nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestros problemas allá en la comunidad este, Shipiba conmigo. Em, aquí es mucho para hablar, pero a veces el tiempo, por eso yo este, quiero decir que nosotros yo sé que todos ustedes que están acá también están preocupados por el cambio climático. Eh, entonces, yo regreso el 12, llevo toda la, experiencia, todo el acogimiento que me hace el, el país alemán a mi país. Yo estoy agradecida porque me siento acogida, porque nosotros, los pueblos indígenas, la cultura shipibo, tenemos nuestra identidad, nuestra propia lengua, nuestro propio vestimenta, nuestra propia comida, nuestro propio danza, nuestro propio cantos, que terminando esto yo les voy a cantar una canción para estar alegres, para levantar a nuestro ánimo, para estar con nuestra energía fuerte, una energía positiva que yo quiero dejar aquí en el museo, que es un día de fiesta que yo estoy contenta al estar aquí en el museo que, voy conociendo, ¿no? que otros quisieran conocer. Bueno, eso es lo que he querido expresar esta tarde. Eh, si hay este, alguna pregunta, podemos conversar, lo que ustedes quieran ah, preguntar, conocer, antes que termine el tiempo.